ekindese wano eno bandageko ku lupapulo njagala genda kwekereza naye njagala bandageko ku lupapulo olwo eh? atwagala kubesinjagala laba ku lupapula lukuba maama lwayagala maama antumye lupapula kuba yakubita esimu nalyaki ku manyuko nalyaki nalyaki ayagala laba zize olupapula ah, olinako ku lupapula olwo olinako kapapulo ono mwana ono mumpulidde tujeko kamera tugenda fininga solution agenda kwetonda ajjewo vidiyo teyakoze baba tagenda kwetonda agenda bera ku nyonyi i promise adita kigozi anoonya zaaka maya anoonya buli omu anoonya bagala tunyonyole ku bintu ebyekisirusirundiwaneeno ah, ah, eh, mupruvinga guilty nze mukazi wange yakubidde essimu nangamba timumala genda kumusayo kuddamumukwano webadde n'olupapula sirika lindako mbadde wenu nakonkona ng'atuuse saawa mukaga gwakiro era mugambye ekintu ekyo timo njagala ko omwana ono yabadde n'olupapula mm. nga baamukebedde mm. siriimu mm. yensonga endeese wano andaga olupapula oh, lwaki nze bankebedde nga sirina siriimu visa yange neefuluma ebyuma byedubai tebikyalabaati olinakola medikoa anti nina omulimu omupya eh? buli gwayogera kali na visa. We, lwachi? Lwachi toleta olupapula ne tuva wano. Lwachi toleta olupapula. Jala. Wama mubino bina kati. What the Okay, kale tula ona ino kutula wasa ko. Tula wasi. Asale we chindu chi yani. Tula wasi. Tula wasi. There is no no, there is no coming. Yeah. Mm-hmm. The truth the truth is Mm. the truth is we are discussing this mm. we are discussing this we have people who look up to us Tubulire byagala nyabo. nagambyenagambyenagambakubiza tokimanyi webafuna visa wano omanyi webafuna visa wano bakola batya ofuna visa bakola batya ofuna residence visa wano webatino tujja osalako nekali akasajja bakola batya ofuna residence visa ono masiki mutuukeko webati nekyokuŋamba kija ate nga nja mukwata nja mukwata sakugambe nene buli batyaganyabo mwakyali mulamu omulaba bwe batyo babeera ayasama nayasama naye bweomutuukako neyenyaga kenasobola kunyonyola eh, omwana yagambye abantu balubiriza bonna tulina ebyogera omwanayaaaibenibatuuta john abeera riga era ono yatusanga nga hmm. bandi ebisiya ono yabaddeko nagamba atomera nolyokonyonyolatiamwana ayina ebizibu bye nyonyolanabadde ngamba mwekebeze bani bewayogedde nayogedde timosan jipa mm. joni ne eh. manaja mutaawe eh. hmm? hmm. ekikulese wano ki ekindese wano eno bandageko eh? ku lupapula enjagala genda kwekereza naye njagala bandageko ku lupapula olwo njagala laba ku lupapula lukuba maama lwayagala maama antumye lupapula nalyaki kumanyoko nalyaki Lolina kwa sana. Omba sasa. Kati soko muri lechira. Soko muri lechira. Bakwa sende meka. Lina. Bakwa sende meka. Bakwa sende meka. Yagambe baba. Ono masike ni ninacha sirika. Sirika, sirika, sirika. Zakambide mu soko yake timo. Soko sirike timo. Ono masike ni ngatani ko chatinga na hanzi. Tompita masike ni. Ato muda sabiri zabira chiketukola. Yino chatting etandika waguru. Nkugamba mu nove ono desemba a mu novembe eno. Mama yagalariza. Linda ko. ojja kulaga gye lyatandikira nga aŋŋamba ayagala ssente okola vidiyo bwononya likes nafeemu olikumanyaabantu bakubiga masimu okuva wa uganda abantu bairaiaga matimo buli mukazi gwe walya ali muyinibatimo mbulira ekituufu kyekigenda maaso wuyo siosobola kuyogera nedagasirikamuyogera akweyogera ogera labengetwagambe tewali live nze nina kamera nange ninakolonye Hey evenings, do you know anyone who can lend me money on passport? Hey, I have a feeling here. Or at Andika. Katuraba na ngamba wano. Ah. truth is it's about me nabadde nti okugamba nti nze njagala <laughs> sente eh, naŋgamba yagamba john amutwale wa mama fati amue sente john nagaana naye nga john kyaŋgamba kimwaka kaana kalalu nawerezaako john screenshot nga mugamba omwana yakwewerera kuva novemba john mbuli amazima omwana wamukolaki mm, Ne da akwogerako n'omuntu okakubwata nga tasobola nakwogera kigambo nakimu jovi